Excited this season? Yes, of course. Excited din. Mm, excited sana. Ta ngayon, hindi na. Hindi. Hindi naman? Yung pandemic kasi natin eh. Yung pandemic. Yung pandemic kasi sa pandemic, hindi sila makakyat. So medyo malungkot. Uh, para kami ako nga Jim Siribito. Christmas tapos nung Saan ko? Tawag to. Kapanganakan ng ano, uh, Jesus. Yun ang birthday niya. Doon sa ano ng Bible yun. Yun lang yung parang time na magkikita-kita kayo ulit. Para masaya din ang pamilya, masama, masaya din yung mga bata, yung mga apo, mga anak. Yun yung nakakamiss eh. The reason behind we celebrate Christmas is because of God's gift to us. It reminds us that even in a time of crisis, a Savior came. Ano man din ang pagsubok sa buhay, tuloy pa rin ang, ang birthday ng Jesus Christ ang Christmas. Bakit pinanganak? Yan ang isang tanong na hindi ko masagot-sagot yan. Para po, dadami rin po yung katulad natin sa mundo. Para magpa, magpakalat ng kabutihan. Para tayo magkasama-sama ano, hindi tayo magkakasabi-hawi, gano'n. Hindi ka mabubuhay na hindi din siya. He's born because our Father God wants to establish us, want to draw the humanity because we cannot reach His godliness. He's too high. And because of His Son, we were able to connect with the Father again. Siya ang tagapagligtas natin. yung... Jay, trabaho ko lang lang ah, kay Jayak lang na pamot, Ang trabaho? Para may pang ano tayo, pang kain, gano'n. Pamilya? Sa pamilya. May sakit ang asawa ko. Uh, stroke siya. May mga anak ako, may mga apo ako, may mga manugang ako. Actually, for me personally, sa mga anak ko, yun lang kasi ang spell ko, yung sila na safe sila. May mga taong nakapaligid sa akin na pinukunan ko ng lakas para lumaban sa buhay. Kaya kailangan lahat, laban lang ng laban. A savior came, no? 2,000 years ago. And then, that, that feeling of receiving something that's going to save you gives hope there's a lingering hope that cannot be uh, dismantled by crisis, dismantled by the pandemic. There's the spirit that lives on. We find hope in Him. We have, nothing to cling on to if not Him. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapit lang sa Diyos. I find my hope by having faith in God. we cannot deny that He exists. He exists. He really does. And He is still working, though we cannot see how He works. And that, that, that is the wonderful thing about the Lord, because you don't know His ways, and His ways are always the best ways.